السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة محترف النت النهاردة طبعا هنشرح برنامج KineMaster النسخة اللي هي من خير علامة دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي على KineMaster لو دخلنا كده آه، على KineMaster آه، هنبص طبعا نلاقي ان زي ما انتم شايفين آه، بصوا زي ما انتم شايفين البرنامج طبعا ما فيهوش اي علامة مائية موجودة اللي بتبقى في المكان ده آه، مفيش أي علامة مائية موجودة تحت مثلا لو آه، ضفنا آه، أي مثلا حاجة مثلا وليكن مثلا أي حاجة الصورة دي هنلاقي ان طبعا العلامه المائيه اللي كانت بتبقى موجوده فوق مش موجوده وطبعا النسخه دي بتتميز بحاجات كتير بيبقى فيها ميزات كتير مجانيه والحاجات اللي هي زي مثلا التأثيرات والكلام ده بيبقى فيه تأثيرات كتيرة ممكن تشتريها مجانا آه، بدون اي تكلفه آه، طبعا الرابط بتاع النسخه دي هسيبها لكم طبعا اسفل الفيديو آه، ولو انت مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس ويا ريت يا جماعه like للفيديو ال like ده بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير شكرا ليكم استنونا الفيديو الجاي